canal Bad Styles Gameplay. <laughs> Hoje temos aqui a paleta na Suíça. Diz olá paleta. Agora então, estás preparado aqui para mais uma jornada enquanto o zero não vem? Sim, tens de falar mais alto, não serve nada. Eu vou descer aqui, mas eu não sei se isto é o sítio mais indicado, né? Oh meu Deus. Oi, não me digas isso. Oi, meu Deus, olha isto é... Olha isto... Eu não, eu não vi... Ia tem larvas no chão, man. És um bicho da seda? <laughs> Olhar na peste romaninha. Né? Ui, que um barulho, meu. Vou fazer um passo, meu. Ui. Há ali qualquer coisa, meu. A voar, meu. Onde é que eu vou, meu? Oh, meu Deus. E que eu tenho que pendurar a mim, meu? no Skype. Eu vou te enviar convite, peraí. Acho que há em qualquer coisa também. O que, é que é missão? Pá, diz que aqui no mapa. No mapa acho que é para vir aqui esta porta. Há aqui qualquer coisa. Acho eu, pelo menos a porta está em laranja. Aí eu não abro, né? Está trancado, outro lado. E aí, o que eu sofri para sair desta casa agora, vou ter que entrar lá dentro, né? Tem um aspecto do caralho. Ai, ai, ai. Foda-se, esta porra tinha uma pedeite Curto. Olha lá para isto aqui há qualquer coisa, para aqui Para aqui há qualquer coisa, né? não Não, vem procura. Ah, visto que estou tá em cima da cena é aqui. Pode ser em baixo, pode ser lá embaixo, no piso baixo. Ah, pois. Não, mas é que deve tá ser. É que eu estou em cima do assunto estou em cima do assunto, mas não. Já vi, já vi. A gaveta é para guardar objetos. Serve de baú, estás a ver? Já, já vi, já vi. Um portão bloqueia o caminho. Olha, obrigado. Um portão bloqueia o caminho. Que merda, mano. Estimulantes. Ai, caralho! filha da puta! Amen. atrapalhei-me. Como é que se mete a... Sim, como é que eu meto vida? Já não me lembro, meu. Aqui qualquer coisa mesmo. Ela anda aí mesmo. Ai. Next man. Show yourself. Okay. I'm not gonna miss you at all. Bless your heart. You know I'm gonna find you in the end. Boy, it's gonna be heartbroken. Come on now with me. We're gonna settle this. Hey, hey, hey, hey, hey! Ela aqui. Ah, acha? Ia é lá para trás, meu. A gente uma íamos fazer uma também lá ao sol, lembras? Ai ai. olha, olha, olha eu o Tobi, qualquer coisa. Quantos tem? Então já ficou carbonizada, é como é que é possível? meu? Opa, esta merda aos zumbis não são de confiança, Tony. Olha, a porta abriu-se. Eu sei, fui eu. Já cá pelo mas é já aqui uma coisa para curar, mano. Corre, corre. Não é? É pá, eu ouvi aqui uma coisa a fazer barulho no piano, é? Mas que é que mete velas em cima do piano, meu? É? que esta merda? My family. My family. Stay é? é away. Oi, oi, oi, oi, oi. Quem é que disse stay away? Aonde? Não está dentro da jaula. Não. Pá, está aqui um cubículo. Ai, é com catânia. Ah, pera, é aqui. Isto não é uma secretária, é uma cama. É aqui nesta parede. Tem que ter aqui qualquer coisa. Olha, é aqui. É aqui, é aqui. esta merda, não? É? Olha, já arranjei o braço. Oh my god! Ai, senhor doutor! Já tenho o braço, meu. Tenho que gravar esta merda, meu. Ai! Ai, ah, filha da puta! muro está-se a mexer, meu. Ainda não estou a ver essa parte. E depois está foda-se. Oh, pai, vou-me embora. É. Eu já venho. Oh, pai, isto não tem saída, pá. Ai, que é isto? Porque cai. Ai! olha aqui, olha aqui. Concentra-te no jogo, meu. Isto é para fazer a stream. Olha. Eu tentei pôr o braço num lado e do outro, não dá, meu. Tentei pôr o braço num lado e do outro aqui, não deu. Olha, ganhei um troféu do quê? Introduzir números, o que é que isso me serve? Está a tocar o telefone outra vez. Está a tocar o telefone, meu. Flash, meu. Parece uma discoteca. Está aqui flash, meu. O que é isto? Eu não vejo nada no mapa, mano. Calhar é isso, experimenta lá ir agora. Eu estão ali portas que não consigo abrir, meu. Está bem, vai lá. Olha, se calhar deve ser para um lado, para um lado da estufa, se calhar. Não, vai lá na direção dos flashes, para ver se já dá para abrir. Que é isto? Welcome to Paradise. Esquerdo, é para cá. Para cá? Estou aí para o nome. vontade aqui, meu. Opa. Está trancado, meu. outra vez. Já estou. Vais para a porta da direita com os escorpiões. Então é de onde eu vim, meu. E pois, assim que passares a porta dos escorpiões, viras para a esquerda e deixas as escadas. Yeah. É que não. downstairs. Yeah. E agora? Take left. Sim. Tomas o caminho da esquerda e segues sempre em frente. E no fim, no fim vais encontrar não sei o quê. Towards the boiler room and finally you will reach the dissection room. Já estão aqui corpos, meu. Nós já apanhámos as cenas de lado de dentro. E agora aí dentro de umas cabeças mas encontraram-se a chave da, da, da, cobra. Era o corpo está deitado no chão. Eu estou aqui, não vejo nada, meu. Né? Só há um corpo numa maca. E pá, aquilo é lá para perceber que a imagem não tem muita qualidade. Pá, isto tem um corpo numa maca e tem um corpo no chão, mas eu aqui não vejo nada. Pá, o gajo está enfiou a mão na cabeça de um gajo que tirou-lhe a chave. Até parece uma cutscene dizer sorry buddy. Vê lá o outro está deitado na maca. Não dá, meu. Pá, só se eu te dar com o lança-granadas, meu. Nós já abrimos isto tudo no outro dia, não te lembras? Está bem, mas já abro outra vez. Já abri tudo. Então, olha, não consigo ajudar. Então não tem cá ninguém, meu. After dealing with the mutilated creature, turn right into the Está aqui a velha, meu. nós. tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É aqui é que tá o corpo, meu. É aqui que tá o corpo, meu. Tá aqui o corpo, meu. É aqui. nem é que tá as chaves, meu? nem é que estão tá as chaves, meu? Espera aí, pode virar meu. Eu estou a dar pontapés nos corpos, meu. Achas normal? Olha lá para cima, vê lá se não há um do lado tem uma, cabeça de um cão. caralho, pá, foi o cão, meu. Pareceu-me aqui o meu cão, assustou meu. Que graças, meu. Bacana, olha, estou aqui boé da corpos. Não há chaves, Não vejo aqui, não vejo nenhum corpo com cabeça de cão. Eu já tenho um lança-granadas. Ah, tenho que lhe mandar o lança-granadas? aqui nada. sair é para gravar, não é? Vem aí alguém, vem aí alguém, olha, olha, olha! me perdi, meu, já nem sei para que lado é que eu ia, meu. Ah, agora pera, já dá para voltar. É para trás, meu. É por aqui. Agora faz o que eu estou a dizer. Vais, vais lá para cima. Oh, abres a porta do escorpião. Pera, tô me mandando vídeo aqui. É aqui, olha esta. Não dá. Ah, tá aqui, pera. Olha, esta fica já aberta. Então pera, deixa eu ver qual é. É que estava mais perto dos... É pá, o meu cão está-me a chatear, meu. O gajo está-me aqui a fazer barulhos, meu. Pô, eu estou bem assustado aqui, pá. Ei, meu. Oh my god. Ai, ai, ai! Eu não tinha descarregado! estes gajos morrem melhor com, com serra circulado do que com o. Porra, meu. Olha, olha, um gajo não está preparado. não, não estás preparado, tens sempre as balas vazias. Não, meu, eu tinha aquilo carregado, meu. Vai abrir. E agora? Quando abrir, espera. Tem o um relógio. Ah, eu tenho que pôr aqui que horas no relógio. Para abrir qualquer coisa. 10 e um quarto? É que isto é mesmo óbvio, um gajo olha para isto e vê logo. 10 e um quarto? Sim. Já está, 10 e um quarto. E agora, pera? Da mesma hora que todos os outros relógios. tem. Tens que tirar o que está lá dentro. Ei, my god. É que eu tiro isto cá dentro. Tens que abrir essa caixa com um lockpick. Eu já abri. É uma gazula. Pronto, agora, agora tira o que está lá dentro. Já tirei. Agora metes o. There is a watch on the left, set the time to 10 e 15, 10.15 e a, e a Câmara e a, e a Câmara foda-se e a Câmara vai virar ao contrário. Pois, mas eu meti 10 e 15 e não deu nada. Eu diz aqui. Já meti 10 e 15. Sim, mas isso era nesse. Sim, era, tinha que se carregar no X. Tinha que se carregar no X. Já. Pronto, agora vais por vais para cá, vais por essa passagem que abriu atrás da cama. Pull down and collect the red key card from the table. é como que. Red Key Card, que table, tá meu. Entraste debaixo da porta, entraste debaixo da cama. Isto é de um gajo ficar maluco. Estou barulho. Ai, ai! Ai! Ai! Tá bem? Eu devo estar aí bem, porque estes gajos queriam... É aqui, meu. Ah, está Aperta, aperta. Assim. Dá tá, aí, já temos três coisas. Pronto, agora a chave está lá dentro da casinha, ali ao lado. Já, já lhe apanhei. E agora? Agora tens que ir pôr a cassete de tocar. Ou então podemos ir diretamente lá para a outra cena. Então, onde é que está o, o... Agora vais receber a chamada do louco. Onde é que está o leitor? Ouve o que eu estou-te a dizer? Estou-te a ouvir. Não, para que é que já estás a fazer conclusões precipitadas? Agora vais ter que ir à caravana e tocar, eh, pôr a casseta do carro E vais receber a chamada do Lucas. Está aqui um então, telefone aqui, olha. Hey, buddy. Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no. You gotta show up first. I've forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. E qua, se vuoi vedere un video prima lo facciamo a porta. Calhar é melhor gravar primeiro. que vê o vídeo, mas ele disse que eu podia. Ai! Ai! Eu vou só gravar. Deixa o tom para cima e morreu. Tinha a serra ligada. Eu tenho aqui um vídeo também. já gravamos. É, os meus conhecimentos. Os meus conhecimentos. Se Os meus conhecimentos ainda estavas a cheirar o abejeiro lá atrás da velha. A velha que cheiroca na tua boca. Aí olha o que é que está ali escrito. O porco está esperando você na sala de dissecação, putinha. Achas normal? Não há bem os putos serem todos. Não há bem os putos serem todos janados. Ah, queres ver o vídeo? Deixa ver o vídeo? Mas estava aqui. Não, isto é, isto é de gravação, não dá para ver aqui. Que é esta merda? Ali, dá, mete ali o vídeo a tocar. Um sutiã. Quem é pendurou um sutiã no guarda-fatos, meu? Deixa aí da caravana para a televisão. Ah, já, está aqui. son of a bitch. You know how nice to envy you? What? You don't believe me? <laughs> this short? Well, you can't fake this. It took me weeks to finish this. it is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Ei, é bacana, não, onde é que eu tô? Ei, meu, que cena, meu, que é isto, meu? Foste raptado. Bacana, o que é isto? Apanha, ouve o que eu estou a dizer, tem que apanhar a vela Já Jana? Já. And move to the right side of the house. E vai para o lado direito da casa. E, eu, e, e vais encontrar um baldanos. Não, essa é a minha. Espera aí. Yeah. find the birthday cake next to the near. I'm closing the game. I'd really yes. like to make it out of this room alive and not die a horrible, painful death. I know. It's a temptation. Take a candle, light it, and put it on the cake. And remember to smile. This party is for you. next, Fuck you. go to the barrel Então como é que eu acendo a vela, meu? Oh, tens noção que eu não tenho armas, isto é... Olha, eu tenho que pôr aqui um código, meu. Qual é que é o código? Código. espera Três coisas. Como é que eu. Código é que eu meto aqui, meu? Tens, primeiro tens de pôr a vela dentro do bolo. Ok. É. Eu tenho uma chave de torção. E agora? Sim, apanha essa chave também. Apanha esta chave. É. E agora? Pera, pera. Consegui pôr aqui o coisa a andar. Agora o outra vez. Depois vais para a casa de banho à esquerda e metes as duas portas do o palhaço a andar, nem sei para quê. É o quê? Desculpa lá. É, o gajo já meteu os mãos na merda, man. Sim. Oh my god. É. Somos próprios sujos. O que é que eu faço com esta merda? O código, o código está lá dentro. Agora vais É aqui, olha, controlos. Eu tenho um telescópio. Agora vais para o, para o quarto onde tem o, a chave. A chave não, o bolo. Estás no, chave, estás no quarto onde tem o bolo? Espera. agora ficar é aqui mais. Vai, vai lá apontar o voltante. Não, tô à procura. É aqui. Como é que eu sei o código desta é merda? Onde né? é que está a televisão? Vê lá se veja a televisão. A televisão. Aponta o ouvido para uma parte da minha luz e vais ver o código. Peraí. É onde tu estás, meu. É onde tu estavas. Aí, vê lá, vê lá aí. Tu não sabes onde é que eu estou agora, mano. Eu não consigo usar o telescópio, meu. É onde é que está o telescópio? Isto é para ser caixado, é para o código está ali do telescópio. Tens que ir por ao pé da janela e ver isso de, apontando para a janela. Uma janela que tem. tem tá. É 3x3. Ah, já sei qual é. uma janela. É uma merda de uma luz, mano. É uma luz, bro. Está é aqui. Hum, não vejo. Ei, essa janela aí. Isto não é uma janela. É uma janela, é, vai. Ah, tá. Tá ali qualquer coisa, mano. Tá ali, tal. Tá. <coughs> Não é isto. Não vejo nada será Tem que ser uma parte que tenha luz, bastante luz. Este vai, meu. Quintal ou seringa Primeiro é uma seringa, o segundo é uma cena tipo uma montanha e o terceiro é um bebê. Uma montanha. Nós não temos uma imperial. Não tem nenhuma montanha ao meio. Tem, tem a seringa. Esse está bem. Estou com é o do meio. Se eu já experimentei todos e não dá. Um Estás a ver, mano. É? Leva vida, porque olha que agora que vai, vai, vai esquentar mesmo agora. Leva vida? Leva vida, porque agora vai foder mesmo. Agora, é melhor isso. Olha, esta é aquela parte Olha, estou-me então a passar, meu. Olha, tu não. Não tens, olha, não estás a usar a cueca nova, pois não? Bacana, isto é bué da louco, meu. Agora sim, meu. Que loucura. Assim já era capaz. Oh, assim já era capaz de viver aqui, olha lá, man. Fluorescente e o caraças. Olha, não estás a jogar, não estás a vestir as cuecas novas, Oh my god, isto é aqui uma televisão. Isto é que eu vou bancar, meu. olhar em outra. Que é uma bomba. Pelo menos havia. É random. Oi? É pá, não vi a bomba. <laughs> Yes, sir. Yes, sir. Amen. dá, eu tentei pegar fogo ao. Tentei pegar então, fogo ao barril. Não, não mexer no, no, coisinho. No quê? No, não, não mexer no barril. Não mexer no barril. O barril é que está por eh, What do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Estão escondidas aqui um como é que fazes o resto do. <laughs> Viva! E a seguir, agora vai por vai, onde de repente da porta, vai apanhar a cabeça para fazer no céu Aí entra aí. A cabeça, a cabeça está por aí, alguns. Já é que eu vou dar já, mas é gravar, ai não. está aqui, olha. Cabeça série D. Yeah. Yeah. E a seguir, e a seguir vais reencontrar eh, um velho amigo. O Galhões. Assim? aos óculos do, do jogo, por isso é que era mais difícil. Eu não tinha a merda dos óculos, meu. Take the door and then take a left and use the crank, move ahead, flowing. Use daqui. gear. Ah, tem que ver a televisão, pera. Vê. Vê. Glory? Where? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry. Will, Ethan. The fuck do you want? You? Dead? <laughs> Guess I not the cause. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... James, like the fun. finais. Yeah. Olha uma coisa, isto tem aqui uma coisa para pôr aqui uma alavanca, meu. Sim, tens que pôr uma cena aí para atravessar isso para outro lado. E mete aqui o quê, man? Sei lá, é uma merda que estava lá atrás. Eu tenho uma. tenho uma alavanca, meu. Peraí quanto que eu tenho aqui uma alavanca. uma alavanca, é uma rosa. É uma manivela, meu. tenho agora um e depois volto para trás com o outro. don't have the time. Do you have both ingredients? What are you doing? Hurry, and give me the serum ingredients. and give me the serum ingredients. Right here. There should be enough, right? If we make them fast enough. My father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. That's where we make the serum. What's next? There's the boat outside. We'll take it through the swamp. But now that's vessel get very far without the serum. Hey, one of those is mine. Get somewhere. is Ethan, this way. Ah, take it time. Zoe. Go! Both of you just go! Come with us. Wait, I'm sure there's someone with us out. Apparently I belong here. I'll send help. Sure, shoes. Ethan. Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember.